Thank you. lavar as penas das minhas mágoas. Minhas mágoas eram negras, minhas mágoas eram negras, negras ficaram as águas, negras ficaram as águas. Passarinho, passarinho, também sou vosso irmão. Passarinho, passarinho Também sou vosso irmão Vós tendes penas nas asas Vós tendes penas nas asas Eu tenho-as no coração Eu tenho-as no coração os teus, ai os meus choram por teus, e os teus por quem chorarão, e os teus por quem chorarão. Fui ao do lavar as penas das minhas mãos.